Eres alguien que te trate bien y que también sea malo Te gusta la independencia y yo odio los celos Lo que tú quieras darme, amor, dalo Vamos a redimirlos cuando estemos otra vez en el cielo A veces se me sale lo barrio y tengo un raro deporte que es decir siempre todo lo contrario Vivo una vida sin horario y varios quieren competir por tu atención Pero ninguno es mi adversario No cuentas mis logros sino el valor que verdades todas mis necesidades Tengo una labia exquisita, tú sí que la necesitas Escucho como tu corazón grita No sé si necesito venderme, yo lo único que busco es que siempre puedas volver a ver Esta es una fantasía final, podemos intentar Que lo nuestro se vuelva mental Que te unas a mi trance Y que entre los dos podamos encontrar balance Esta es una fantasía final, podemos intentar Que también lo hagamos sexual De ti no creo que me canse voy a ensuciar mis manos y hace falta para que esto avance Chance, el desenlace de esto es de cuento, al final es todo un evento Nuestros sueños se hacen visibles, seremos más poderosos que los mismos increíbles Piénsalo, es posible, tenemos defectos y virtudes, no me importa, no lo dudes Y cuando te desnudes en mi nombre confía, siempre voy a ser tu hombre <laughs> Y tú siempre vas a ser mía Linda y God